Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, bagi. Kalau nak klik animasi kita hot ha, serunya. Eh, ada kuda ni bis-bis. Kau canggis. Canggis aku anak. Comel lah, pepandangnya. Aduh, saya rasa dia lah boleh kulih bukit buka naik wih. Kulih mak. Mana sama tak sekejap ni. Tidak eh. Tidak kadang benda yang makan mana dulu eh. Hmm, kadang sama. Cuma mulut semua. Aku royak ya. Misalnya kalau ada benda yang makan mana dulu kita tiga ni. Dari utuhu mulut-mulut tu tiga yang mau ni royak. Kalau seperti kita katakan harimau gajah kan dia makan hok belakang dulu. Ha, tukar eh. Tukar eh. <laughs> Saya dah tahu dah benda lagu tu kuduk ngotek. Hmm. Habis pak, wano basuh punggu aku ni. Wano mak. Mak, tak nak sabar aku. Eh, nak kata ujian tak ujian. Wano basuh seluar mak. Aku kecil mak ya. Hmm, habis seluar aku. Bak apa bini bu? Mana mula panah kecek saya. Eh? Duk kosek sama dah tahu dah benda aku nak lombok mengkocak gitu Yang nyokotnya habis lo lah aku selani tak ada lolo kalau hotel pun benar lah weh um, sama udah kisah lah udah kisah lah udah kisah lah udah kisah lah Maka mengajar seramu dengan pengasuh wawih yang sain sama. Aduh dulu lagi kau masih masih lagi atas kuda putih belum ijah. Tunggu kelih dengan yuk pedomai dengan caga ulama. Di mana tempat lagi kau pelanduk putih putih sulu. Kesoh kan dari situ. Timbul lagi akan awak satu buah negeri. Seorang raja di dalam negeri Ratu Puyo Perangi. Ratu Puyo Perangi ini adalah juga anak perempuan sore. Tubuh bernama Tuan Petri Mayu mahura. Tuan berterima mayu mahura. Sia menjadikan malam. malah menjadi kepada kediri sia. Pucat dengan tubuh layu dengan badan yang tak ada kulit bercakala juga akan tulang. Seketik sikit biji dengar suara jari menjadi kepara. Duduk gila lah juga kepada kemah gajah selama. Gajah kerjaan di dalam negara Kuala Dua. Maka tuan menerima mayu mahura. Hari baik pergi mari tegak siapa. Keluar tubik lah juga. Ngadak ke dia Indo Ratu Puyo Perangi. Dengar terlari-lari sore diri puloknya. Ya, ya, mek. Tuan petiri maya mahura. Gua no lagi mek mari tepat pada kediri ayah anda. Mek pucat dengan tubuh layu dengan badan yang tak ada kulit bercegah laju kau akan tulang seketik sikit sepenuhnya dengan suara jari mek menjadi parah. Cito banget laju kau pada kediri ayah anda anak petinaku. Ayo ratu puyo perangi, eh ayo. Bila! nak goyak lah juga satu benda. Aduh, anak betinaku. Mek nak goyak apa dia? Mek takutlah juga ayuh murid. Mek takutlah juga ayuh marah. Aduh, anak betinaku sorek. Coba goyak banget, Mek. Tokel lagu juga ayuh murid, tokel lagu juga ayuh marah. Buruk, baik, cemai lawa. Betina sorek ni, tak ada lalu anak ayuh. Mek goyak apa dia, Mek? Ayo Nora tu puyo peranggi eh, Ayo Benar Mena buat ibarat lah Cukup pada dia Ayo nugi ayo peh Ayo itu buah oke okay? Ibarat berapa dia me Me buat ibarat Ayo hado lah Cukup satu kubu getos sepuluh hekar Patut getos tu cari koli potong bila ayah nak cari kali nak foto getah ayah tu. Aduh, budak ni. Getah mari di mana? Ayah tak tanya getah. Getah mari di mana? Kau ayah bang ambil. Bodoh sungguh nak datuk ni. Ke ada ke getah ayah tanya dengan bono tu boleh sekeping tu. Aduh, budak ni. Bagus ke ayah pek? Tapi, minuk para kesapa dia. Mereka cerita banyak para kira hilang. Mino reja tiga ke cek buka kita kita. Mino kali tua kali muda gaya bang ame. Gajah tua tujuh. Ayo nora tu puyo peranggi eh ayo. Mana? Kita pokok muda tak pernah sabo lah juga cak cari kali tua. Dengan sebab kita pokok muda kena carilah juga kali muda. Kalau kita pokok muda cari kali tua tak panas sungguh. Puno kulit eh. Aduh budok ni. Tapi kini ayo. Mi tak malu-malu ayo. Mi tak boleh tidur nak ingat kau orang lagu tu lupa kali orang ingat ke mi. Mi gila satu benda ayo. Gila kau berapa dia? Raya banyak. Mi kasih saya sangat. Pada kemah raja siamu. Raja ya, lah kerajaan di dalam negara Kuala Dua. Aduh, anak betinaku. Mu jangan kata sama dua kali. Si sudah ada istri. Ada permaisuri. Ada anak tak pernah sabar. Nampak kamu menjadikan istri dia. Ayun do. Ratu Puyo Perangi. Benar. Mi orang tapi pijak mi orang tak tahu. Mi lah juga. Kamu ada dalam hutan ni ayo. Ada dalam hutan? Benarlah juga sekalilah juga ini dia daya sekalilah juga wak sekalilah juga pedatuk pedanon dan juga polimo polimo dia royaklah juga serta di dalam negara kala dua apa tidak kasih apa tidak saya aduh duk cari peranduk dalam utek ayo lepas tu Mekno pada diri dia nak buat dia cerita dia kasih ke kemik ayo siapa semua lagu ni Mie tak boleh Ayo ingat kau seramu Kira lah tengok Makan nasi pinggir dek tangi Lah Mie ingat kau seramu Sampai jatuh Pinggir tangi Ayo Aduh budak ni Kalau betul bah kita kata benar pergi dia ya Kalau kamu gila sangat Walau kemar raja seramu Tunggu mitok dia tak mitok Biarlah juga ayo sehe Ayo nak sehe Ayo sehe No sé, guano, ay, yo no sabo, no sé, guano. Ay, yo sé, la juga mini. Wi di bungo tujuh kelopak. Apabila main jadi bunga tujuh kelopak. Ayuhlah sungguh. Satu kebarakan polimo. Pergi tahu di dalam kolam kolik pula nara. Tahu main jadi bunga dalam kolam. Di dalam kolam. Lepas tu. Kalau orang main main waktu jadi bunga. Tak kira lagi juga orang uduh. Terimalah juga orang lawa. Orang itulah juga ke suami mek. Lama orang layak ambil air tak ketamu berat lah ayo. mi tak agak orang lo ni. Orang lo ni tengok. Pakai ia tengok beragok belakang tapi susah ayo. Muntah seharusnya anakku. Ayo saya buat satu perakan ilmu saya. Ayo setemik jadi kaya bunga. Cobalah juga ayo hari ni. Mak ikut sekarang kalanya ayo. Ya ya hulu balaiku. Orang digelar kepada. Wat mengu baju besi seluar besi. Jelma lagi tepat akan dia hina. Mainlah juga buat semangga. Baju besi seluar besi. Akulah orang digelar kepada Ratu punya Perangi. Kamu dengarlah juga bagi kata kepada kediri aku. Kamu ambil anak aku ni menjadikan bunga tujuh kelapa. Kamu pergi tahu di tempat kolang kolik Pulau nara. Kalau orang ambil bunga ni, tak kira lah juga orang huduh, tak kira lah juga orang lawa. Kalau anak aku menjadi kemanusia, orang itulah juga menjadi kemenantu aku, menjadilah juga suami anakku. aku. Tidak, Junior, tuanku.